<laughs> Magbukas ka pa ng tuna Oh, hell no! At kukulangin ang isa Maglabas ka pa ng baso At tatagayan ko kayo Yes, ma! <laughs> Pahingi naman ng yosi na now Hoy pare ko'y tumagay ka Nananabit na nananuna Naghihintay nag-aabang May magjujong sabay kampay ang drinking marathon ng laban Tuloy-tuloy lang ang inuman na yan, di dumanan la la la la la sing La la la la la la la sing La la la la la la, la say. Magbukas ka pa ng tuna At kukulangin ang isa Maglabas ka pa ng baso At tatagayan ko kayo Yes, ma'am! Pahingi naman ng yosi inuman na Hoy pare ko'y tumagay ka Nananabit na lalamunan Naghihintay nag-aabang May magjujong sabay kampay Thinking marathon ng laban Tuloy-tuloy lang ang inuman Medyo mayamas na ako Okay lang yan, pareho tayo